Hey everybody this is Brajesh here और आप देख रहे हैं सी ए बी इन्फोवेंट्री क्या आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपको भी अपने एम्प्लॉयर से एच आर यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और आप भी उस एच आर ए को इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के लिए अपनी बाइक या हस्बैंड को हाउस रेंट पे करते हैं कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी अपने एम्प्लॉयर से एच रिसीव करते हैं और उसका डिडक्शन क्लेम करने के लिए अपनी वाइफ या हस्बैंड को हाउस रेंट पे करते हैं यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत सारी बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के हाउस एंड पेमेंट को डिसअलाउ करने की कोशिश करता है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें और आप जो केस लॉ मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो आपको इस डिसअलाउंस से बचाने में हेल्प करेगा SSC claimed the benefit of house rent allowance that is HRA paid to his wife from wife two thousand 2012 to March 2013. During the assessment proceedings, assessing officer that is AO asked the SSE to explain the capacity of his wife to purchase the property. SSE submitted that his wife had purchased the property for which he funded rupees 87.50 lakhs and remaining amount was invested from her own sources by her wife that is the maturity proceeds of fixed deposits. However, AO noticed that the assessee's wife had no independent source of income to invest in FDs. इस प्रकार you clubbed the rental income of BIFE in the income of the SSE. CID appeal confirmed the order of AO. SSE filed appeal before Delhi Tribunal against the order of Commissioner Appeals. The Delhi Tribunal held that though the SSE's wife had low returned income, she had received a loan from the SSE She also duly repaid that loan from the redemption of mutual funds and liquidation of fix deposits Delhi tribunal ने माना कि हालांकि द असेसी की पत्नी की आय कम थी लेकिन she had received a loan from the assessee she also duly repaid that loan from the redemption of mutual funds and liquidation of fixed deposits. There is no bar on the part of the SSE to extend a loan from his known sources of income to his wife. Similarly, there is no bar on the assessee's wife to repay the loan from her mutual funds and fixed deposits. The assessee had paid house rent and the recipient that is the assessee's wife had declared the same under the head income from house property in her returns which was accepted by the department. The house was also registered in the name of his wife. The observation of AO that assessee had got inadequate income, hence she could not afford to purchase a house cannot be accepted because the sources for purchase of house in the hands of wife were proved and never doubted by income tax department in the past क्योंकि पत्नी के हाथों में घर खरीदने के स्रोत पर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाउट नहीं किया था further C I D appeal contention that the husband can not pay rent to the wife is devoid of any legal implication supporting any such contention इसके अलावा सी आई डी अपील का यह तर्क कि पति अपनी पत्नी को किराए का भुगतान नहीं कर सकता है is not provided in any law hence tribunal allowed the benefit of H R A to the S S E इसलिए I T I T allowed the benefit of H R A payment to S S C ये केस है Abhay Kumar Mittal versus D C I T which was reported in 2022 136taxman.com 78 and this is decided by Delhi tribunal comment करके बताइए कि क्या ये जजमेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube channel C A B पोवेंट्री पर तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए बाय बाय